Te Ou Tū Tākiato e tō rātou kupu ngonga. Ā, inanai rā, kua āki tātou i runga i Te Ou, Te Ou Tū Kupu, te tumu e te kupu ongaonga, i te popongi, ka, ka haere tātou nō runga i Te Ou Tū Tākiato e tō rātou kupu ngonga. So, So, ko teia, e tā ki a to kōrero, nē, te pēi nei aia i te poro. Ko oti, ko oti te manako, e tā ki a to kōrero. Nē, inana i a pēi ana tātou, e, e rua tū kupu pōapinga, ko te au tumu, e te au kupu ongonga. Nē, Tāki a Toteia, kāre i rauka te tangata i te tāpū i te araara i roto i teia tāki ato. Te pēi nei, kāre i rauka te tangata i te araara mai, te pēi nei, te pēi nei, e araara o Kotahi. Nē? Āe. or claws, maybe, and tā ki ato ua, the phrase, the phrase, and e rua, e rua tū tā ki ato, te tāki a tō pūmua. Yeah. Me akamata i te pūmua, ko teia te pūmua, e tāki a tō pūmua, ā, i roto i te tāki a tō pūmua, e tū nei te tāki a tō nōmena. Ā. Ā. Te mā, ka āngai rere te tāki a tō nōmena, e. E taki a te pūmua, kāre. Āe, te, te, te nuianga o rātou, āe. So, ko te me, kāre, ko te tākiato nō mēnā, kāre e tū ana i raro i te, i te pūmua, koia te upoko o te tākiato kōrero. Āe, e, e, e me poapinga te reira tākiato nō mēnā, koia te upoko o te tākiato kōrero, i roto i te reo papā, te subject. But, uh, so, te nuianga e pūmua ki mua. Te aru nei tei a ra rei i tei nei. So, ko te ra e kupu, e kupu turanga nga i, e, e no o ana te ra i roto i te pae Pae katau o Te Tākiato, e tana angaanga e akataka ana i te, te tuanga o te, o te Tākiato. Ae, ari te pūmua, e, to, yeah, to rātou inga te, te turanga ngā i. Eh, eh. But te aru mai, te reira o rāra. Yeah. Mako, okay. So, Ok, e toru ngā i i roto i te tākiato. Te pae kaui, te pū, e te pae katau. Ko te pae kaui, te au kupu anganga e tū ana i mua i te kupu tumu, Ko te pae ka tau te ou kupu ungaunga e tu ana i muri i te kupu, i te kupu tumu, i te pu o te tākiato korero. Me. Ko api takere koe te kia ta o kupu mua. Me. Yeah. Oh. He iti kei roto o Inamura nei. Ok, teia tētahi ākarana kua kai rātou i te mānga nei. Eh? So, e tāki atu kōrero teia kua kai rātou i te mānga nei, ko Oti te manako, ne? Uh, e toru tāki ato i roto i teia tāki ato kōrero, Ko teia e tākia to Verepa, kua kai, ko rātou e tākia to Nōmina, e i te mānga nei e tākia to Pūmoa, koia. So, me ākara ana tātou i runga i te āmaneanga o te tākia to. Te memua kua kai, ko te akua e kupu ongaonga e noʻo ana i te pae kauī. Ko kai te pū o te tākiato, noʻo ana te kai i roto i te pū, kāri e kupu i te pae katau. Inā rā, me ea rāra mai koe kua kai mai rātou, kei konei te mai. Kua oki. Āe, kua kai oki, āe, kua, kua kai takiri, āe, i konei. Āe. Neke atu ki konei, ki a rātou e, e taira e te kupu, e kupu tumu, nō reira, e noho ana i roto i te pū o te tākiato, koia te pū. I roto i te reo Papa-a, ko te ingoa o te, ko the nucleus, Ka kite te pū ki te tumu. Ai ta, ai ta, tuke, tuke. Ai, tuke, tuke. Ko te tumu e, e, e, e tū o te, te kupu, ko te pū te ingoa o Teia Ngā i i roto i te tākiato. E tū kē ua ake, kore maki mai, e tū kē ua ake rae, te reira tātā ngā kōrumi. te reira e noho ana i te pae kaui, ko te tātānga e noho ana i, te, i roto i te pū, e, ko kē e atu e, e tū ana i roto i te pae katau. E. E tuku e wā te rau. E, e kupuonga, e kupuonga. Kupu ongonga, kupu ongonga, umm, ko te ngā ino te kupu tumu i konei i te pū. So, e tū ana te kupu tumu i roto i te pū. E tū ana te kupu ongonga i roto i te, te, te ngā pae. Eh. Eh. Me ara ara, ara ara ana tātou i te rā, ai te anō te tū kē, he tū kē, e, ka ō ai e ki roto i te rāngai o te pū, Te aitanga o te pō i reira e ākara nei au e mea ngā tūtū o te takiato katoa, the main idea, kāre. Um, well, kei a tētahi tumu nō tētahi atu api i anga, inā rā, uh, E tae ra e te upoko. So, te tā ūū, e rō te reo papa, are the predicate, e ko te upoko ko te subject. But, nō tēta i api i anga kē te reira. Nui. Nui te me nō te karama, nē. Ok. Kei a tētahi me ako, oh, kāre rātou e makiua atu ana rae. part i roto i te taki a tō. Āe, tuketuke te reo papa a. Tuketuke. Kāre, kāre te tā ki a tō te me puapunga i roto i te reo papa a. Āe, tuketuke ki te reo Māori. Āe, e te ou reo Māori o te, te, te ia moana nei. Āe, tuketuke te, te karama o, o te reo. Āe, āe. Ki te kimi e ngā rātau, ki te kimi hoki. Tāke atu korero roa teia, e tāke atu korero ngata, kāri i te tāke atu korero māmāua, nō te mea e rua tāke atu biripa i roto, nō reira e tāke atu korero ngata, complex sentence, i roto i te reo papa. E āmane ana te ao tāke atu ki te ao kupu, te ao kupu tumu e noho ana i roto i te pū, e te ao kupu ongaonga e noho ana ki te pae katau, e te pae kaui. Ngā pae e rua. Ngā pae e rua. Ko te kupu ongaonga e ārahi ana ki te pae kaui, ki te pae katau. So, ko te e. te pū werepa e noho ana i te pae kaui, ko te āmani, te tumu e noho ana i te, te pū o te tākiato, e, ko te ana e, e, e noho ana i roto i te pae, um, pae katau. Ai. E, ko teia ana e tae, e, e tae ake nō teia e, nō te mea tāna anganga e, E tūturu ana i teia e te, i te, yeah, te, te ākaranga o teia verepa, nē. Eh, but, eh, nō ana te anga i roto i te pae ka tau. Eh, eh. I te tēne, i aka koe ka i te mai e te tini, nē, te tini o te. Ai, te tini, pa, kia, kia mata ki te tātou, no te me kāre te tini te, te, te me pōapinga te kai. Tētahi taime ko te tieni, inā reira i tētahi atu taime ko te, te, e, kua oti me kāre rae te anganga. Kāre te tieni, kāre te tūātou te me mua i te nuianga o te taime, nē. Kāre. Ko te, ko te aeteanga o Teia... O te taha. Āe, āe, koia, ko, ia, te, te kupu pa, papa, ā, āe, all the, so the name for this one is, he, so, te, teia e, e teia ana, me kua kāpiti rawa, ko te aeteanga, habitual aspect. Āe, e angaanga ana i te ao tua tōu kātoato, kei te angaanga Māori, nē. So, kāre, kāre oti, kāre, kāre te angaanga nei, ko te manako, oh, teia te, te angaanga o te ao tua tōu kātoato, habitual aspect. Āe. E tāke atu nōmina, e, i roto i teia tāke atu kōrero, koia te upoko o teia tāke atu kōrero. Ae. Nō te me, e tairai te tāke atu nōmina kāre e pū mua ki mua, e, koia te upoko o te tāke atu kōrero. E Meaka O, i te nuianga o te taime, nā mua te tā ūū, aru mai tū poko. I te nuianga o te taime. Koia tētahi ākaranga e rua ki a ake ki te koe, oh, ko teia te ūpoko o te tā ki atu kōrero. Ko te me moa, e tā ki atu nōmina, kāre e pūmua tōna. Ko te me roa, i te nuianga o te taime, nā mua te tā ūū, aru mai te upoko. Nā rā, tētahi taime, tuketuke wa, i te nuianga o te taime, nā mua te tā ūū, aru mai te, te upoko. Yeah. Yeah. Yeah. So, ko teia tāke atu, koia te upoko o te tāke atu kōrero. Yeah. That thing that holds a sentence together, no? Points at the. So, ko teia kī, ko tāna angaanga, e kairo, e, e aka kite ana teia kī, ko teia tāki atu nōmena, koia te pākou, koia te pākou, te, te mea e tauturu ana i te angaanga. e tunu ana te ika i, e te paraipani, ki te paraipani. Koia te, te, te pākau e, e tautoro ana i te tangata o, i te rawi i tana anga. E, kia mārama rātou e aka pēe nei te taki a te... E, aka pēe te anganga e rawi ia. E, e, e. Ai, ai, te reira, te reira, ko, koia te, te reira kī. E, e, e. Ok. No. E toru ngā i, i roto i te tau ki ato, ko te pae kaui, ko te pū, ko te pae kataui. Ko, I roto i te pū, te ou kupu tumu, tētahi taime, e rua kupu tumu, i roto i te pū. Eh? I te pae kaui, te kairo no te tū o te tākiato, me Eh? I roto i te reo Māori? Nā mua te wā, kare e titu, eh? eh kare, kare. Kupu aka taka ua, no te me, ka rau ki te viwiki i te aka taka i te, te, te verepa e te nomena. Yeah. Eh. E mota ka viwiki teia. Āe, i roto i teia, so, kua wiki, kua wiwiki mai te motokā, ko te wiwiki te, te, te berepa, i roto i te reira tāki ato, e koia te, te tumu, te tumu mua, āe, tētahi taime e tū e tumu mua, āe, tētahi taime, tautiro ana i tētahi kupu kē. I te, i te kimikiti nō runga i tētahi reo kē, kāre inō wao mai i a Europa. I te 19th century inō tae mai rātou ki konei, aka rongo mai i tō tātou reo i konei, kua tāomi tō rātou manako nō runga i te grammar o te reo E te reo papa, e te reo raina i runga, e tāmatamata rātou i te āmana i tētahi araara aka ki te mei roto mai i te karāma o te, o te reo raina. Ka re, ka re roka, ka re tano. Reo raina, Latin. E, e, e. I teitei ki te reo papa, ko tētahi ou taunga reo nō, nō Paretāne, e, Manako anō rā te o ko te reo raina te te reo puapinga o te ao, e koi e te karāma tano te kai o te o te ou reo, nō reira, koi e te ou ture tano nō te reo papa a, e nō roto mai i te reo raina, inara, kare e tano, kare e tano, reo tuketuke, 1960s pa, aka mata i te anga nga mei take. So, tau i te manako no runga i te reo papa a ka to, no te me ta rawa ki e nui i roto i te manako o te manako ta ito. Mea tatou. Ai te te. Ra ra. Tā mana ko aka au, te ia, ne? Ko te kai, te pai kaui. E aka ki te e, e a te tū o te tāki ato, me e tāki ato verepa, me kāre e tāki ato nōmena, me kāre e tāki ato pūmoa. Eh? Ko te pū te, te, te kiko, te kiko o te tāke atu, o Te Rotorae te au tumu, nō reira Te Rotorae te, te kiko e te aetia ngā te kai o te, o te tāke atu. E noho ana te au kupu tumu i roto i te, i te pū. I tētahi teine, e, e rua, e toru paa te kupu tumu, ko te me mua, koia te, te, te me poakenga, koia te me maata, ae, ae, te me nui, e, ko te ou kupu e aru nei, koia te ou kupu akataka. So, i roto i konei, e akataka ana a Viwiki i ia apai. Tētahi taime e tū a Viviki i roto i tōna ake tāke ato, ae, koia te, koia te mema ata, ba, i, i roto i teia e kupu akataka ia. So, ko te ou kupu tumu, tō rātou noʻoanga, te pū o te tāke ato. Ka pae Viviki, ko tā te ingoa e te noʻoanga. Ok, tai atu ki te pai katou. E no ana teta i au kupu ongonga i reira, ta ratou anganga e akataka ana i te taki ato. Ne? So, ko mai, Kua ako e Viviki mai, so kua aka taka ana ia no e mai ki e, te, te apaianga, ne, e, e, ko tei e nei, te, tona aiteanga, o tei e, tei e te kai, te pākau, e, ne, tei te pai i a koe, tei tētahi ngā i kē, ne, e. Te āki te mai nei e, tei konei. E, tei konei, i te pai o te tangata rāra, ne, koia te anganga, o tenei. Ko te nā, i te pai o te, o te tangata, tei a rāra, i roto i te tea anganga te linguistics um optional yes eh, tētahi taimi e rāra tētahi atu taimi kari e rāra eh. e i te pūmua ai teitei te kupu te ai teitei te tāki ato nōmina i roto inā rā me ngeti ua te kupu no te pae kowi eh so no e nui te kupu te e nui nui nui te kupu te ba e ta ira te pupu te kupu te eh eh mako e ra ka e pira te ra eh okay nara ko teia te au pupu kupu onga onga o te pae ka tau so nui atu E a Turanga, e koia te ou kupu ongonga i roto i te ou pupu. Na, e rua, e rua te, te manako nui i roto i teia. Ko teia ou kupu, Kaare e neke. Na mua te kupu matara, aru mai te kupu aro, aru mai te kupu ngaa'i, aru mai te kupu ki wao, kaare e neke. Kaare i rauka i koe i teera aru mai kua tae rae nei mai raatou. O ono te kai te aitianga i roto i teia teia kupu, a, e meenga taa i te ake kiti i to, i, i roto i tetahi eraara poto, no te mea e nui te, nui te, te aiteanga i roto i teia o kupu. So, ta te, tetahi apiianga kie, ka araara ake ou tatou, but e pupu teia, ko ua, ko roo, ko rava, ko te kai, ko kee, e takeri, me kare ko takere. Eh? Ko te tākiri e, e, e Veriba, e, ka ri, ka ri te, te kupu mātara, e, e, aru mai te kupu, te kupu aro, e, te aroanga o te tākiato. Mai, aro ana ki a koe, atu, aro ana ki, ki, ki tētai pae kē, uh, Ake, ki runga rā, e ko teia tētahi ngā kupu taito, kāri e rāra i anuia i teia nei, i roto i te pipiria, inā rā kāri e rāra i anuia i teia nei, ko te iho, kua, kua taka mai mei runga ki a koe, e ko te ao, E aere ana nā runga i tētahi pae i kō. Te ao i kō te ao. Ā, te aere e ua ao rā rātou ki kō. Ai e kō. E, pa, inā rā, i teia nei, kāri e araara i a nui i a. E, e. Ki te koe, rā, te rārio, te, e. Kua moe pa, a, teia, teia ngā kupu. E. Aere ake, ki runga, aere ki runga, aere au, aere i nga rongo i te pae i ko. Wae tata ana i te moe kei a nga kupu, kare e rara i ano i ia. Ko roko me i te ake. Ā, Yeah. kei ake, kua rapa mai te ake, ā, tānga hou e tika ana. Ā, tano. Ā, so, te mai te atu te ake, ā, rāra i anō ia, but, ko teia ngā kupu, kāre e rāra i anō ia, ā, but, tētahi tā tānga, tē reira, te pipiria i tētahi o tā tānga tā ito, ā, ā. Tei e te tākiato, tei te, tei te tangata rāra, tei te tangata e rāra koi ki a ia, me kāri tei tētahi ngā i kē. E, so, nei, nā, rā, ko teia ana, e, e, e mēpoapinga teia ana, ko tāna anganga e pūwerepa. Teia ngā kupu i roto i teia pupu, nō te mea koia te tuanga meitaki nō, nō, kāre e tū ana i konei, kāre e tū ana i konei, e tū ana i konei te ana e te ei. Nō reira, e nōo ana te ana e te ei i te, te pupu o te kupu ngā i te kupu ungōnga ngā i, eh, nō atu kāre te ngā i tō rātou ai te ana, eh, eh, eh, ko teia me. Ko te me toi, tētahi, tētahi kupu ongonga akataka e noho ana i te openga o te tāpiato. Ah. Eh, ko te... Um, ko ki te koto i teia rā, ko teia rā e me te, te ngaro aere nei i, i teia nei, ko teia rā e te rā o te, ai te, te ki te inara. Mm. Kāre rā rātou i tae mai. Ko Akapapa te umukai inā rā kāre rā te, te, kāre rā i tae mai te Ōmanuhiri and yeah so but I ta, kāre rā. E, ko teia rā, ko teia rā. Tōna aiteanga e kupu paupau ai tētai ki te inā rā. So, i tēnei, e tāpiri ana te rā ki te kāri Teia tētahi me Puapuna. I teitei te pae ka tau i te autū tāki atu ka tōtō. So, ka, ka tū mai, te, ka rauke i teia o kupu i te tū mai i roti te pae kaui o te, o te tāki atu verepa e te tāki atu nōmina. Ah. Eh? I te nuianga o te taimi, ko teia te au kupu mātāra e tū ana i roti te tāki atu te verepa. Teia te Ka aka tū tātou i tā tātou are ki te tumu e te o me ki runga, ki runga, ki runga, ki runga.